Chámome Teresa Nores Blanco. Son filla de Joaquín Nores e Teresa Blanco Rodal. Eu son Bernardo Nores Blanco, son irmán de Teresa. Eh, meu pai e miña nai coñeceronse en San Simón. Meu pai estaba preso e eh, condeado a cadea perpetua despois dunha conmutación dunha dunha sentencia a morte. O cura de Cangas non quiso casalos, dixo que non quería casar a Rojos. Meu pai contaba moitas batallas de San Simón. Os dous primeiros anos foron moi duros. As cousas como son, porque el decía que todas as noites acaban xente a pasear. E meu tío Pepe, que cando foi do movimento, pois tiña 16 anos, prenderono a el e a meu pai. Meu pai era seica máis menudo o que contaban, e iso probablemente fora o que o, o salvara, porque a meu tío Pepe mataronno no Angueiro o día 28 de agosto e metió Pepe, pois eh, igual que metío Tono, fondeáronos na ría e non apareceu. A miña boa mataronlle dous fillos e tuvo a dous presos, mm, o que sufriu, o que debeu de sufrir aquela muller, e sempre se lembra como unha muller de santa paz, unha persoa moi tranquila. A tía Dolores, que foi unha mártir, porque si hubo mártires en España, ela foi unha. Estuvo unha normal, eh, Pasearon Paseárona en Marín. Eh, en Marín pegaronlle un tiro, pero non a mataron. Ni tampouco lle deron o tiro de gracia. Entonces, como pudo, axudaron, chegou hasta Cangas ferida e tiñan na escondida. E despois volveron a prender. Porque un pueblo tan pequeno como Cangas que mataran a 48 personas... 12 directas. Sempre nos dixeron que había que telo presente Si pero, olvidalo nunca. Pero, e transmitilo ás, as seguintes xeracións, pero non con, con ese odio nin con espírito revanchista. O pasado pasou e sufrirono, pero tamén que non queden no olvido o que esta xente sufriu, para que nosotros vivamos como vivimos.